අනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ මේ රටේ දේශපාලනේ බිහිවුණු වඩාත්ම දක්ෂිණාංශික වඩාත්ම ප්‍රතිගාමී වඩාත්ම අධිරාජ්‍ය ගති සහ වඩාත්ම ආඥාදායක වාදී නායකයා. ඒ හන්ද තමයි රටේ ජනතාව කවදාවත් මහජන ඡන්දයෙන් ඔව්ව රටේ නායකයන් නොකළේ. නමුත් දැන් ඔහු රටේ නායක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද එම්පත් උනේ? අපි දන්නවා දැන් පොහොට්ටුව පොහොට්ටුවේ ඡන්දෙන් පත් වුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දෙන්. ඒක අපිත් කියනවා. නමුත් ඒකේ සිද්ධ වුණ දේ අපි හරියට තේරුම් අරගෙන නැහැ. එතන තිබුණු සදාචාරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ බුද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. දැන් මිත්‍රවරුනි විපක්ෂයේ සමහරු අරගලයට දැන් කුමන්ත්‍රණයක් අරන් වෙ කියලා කියනවා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි හේතුව ලබන අවුරුද්ද ඡන්දයක් ලබා ගන්නත් අපිට අරගලයක් කරන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දේශපාලන ඉතිහාසය දන්නවා නම් ඕන කෙනෙක් දන්නවා එදා එකන් ගිය අවුරුද්දේ අරගලයට කලින් 53 හර්තාලය සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම හිටපු ආණ්ඩු නායකයා අස් වුණා. ඊට පස්සේ 56 ජනතා බලවේග මහ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. නමුත් ඒ ජනතා බලවේගයේ S W R D Bandaranaike Philip Gunawardena ඒගොල්ලෝ කවදාවත් කිව්වේ නැහැ හර්තාලයක් කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. කොහොම නමුත් මේ අරගලය සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියෙනකොට අපි දන්නවා වියතිරයක තිබිලා තියෙනවා. නමුත් ඩලස් අලහප්පැරුම කියන චරිතයට විරුද්ධව එක වචනයක්වත් කියවුන්න එක ගල්කටයක්වත් ගැහවුණ එක ගිනිකූරක්වත් පත්තු කරන්න. රනිල් ළඟද කිව්වා බR ෂනෝයි ගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරා නම් රටේ හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා. කවුද බී අර්ෂණෝයි කියන්නේ? බී අර්ෂණෝයි කියලා කියන්නේ 1.65 UNP ආණ්ඩුව දෙබෑ කරන්න තරම් වැඩ කොටසක් කරපු ඉන්දියානු ආර්ථික විශේෂඥයෙක්. ඉන්දියාවේ ඔහුට වැඩිය සලකන්නේ ඔහු ජවල්ලාල් නේරුට විරුද්ධව ලියුමක් ලිව්වා. නේරු ලියුමක් ලිව්වා ඉන්දියාවේ සැලසුම් ෆයිවිය ප්ලන්ස් uh, ඒ සැලසුම් ගත කරන ආර්ථික ඒ භාවිතාව නවත්තන්න කියලා. එච්චර අන්ත දක්ෂ නාංශිකයෙක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ තාත්තා එස්මන් වික්‍රමසිංහ බීආර් ෂනෝයි ලව්වා ආර්ථික සලස්මක් හදාගෙන ඒක ඉදිරිපත් කරා UN ටික ඇතුලේ ඩල්ලි සරණක මහත්තයයි ජාමිනි කොරේ ආචාර්යතුමා ගොඩ්ෆ්‍රි ගුණතිලක ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඩල්ලි සරණක අගමැතිතුමා කිව්වා මේක කරලා සුබ සාධනය කපල දාලා ඇති වෙන තත්ත්වයට මූණ දෙන්න සුබ සාධනයට මම වියදම් කරන සල්ලි වලට වඩා විශාල ධනස්කන්ධයක් නාස්ති කරන්න වෙනවා හමුදාව වෙනුවෙන් කියලා. ඒ අන්ත දක්ෂිණාංශික අදහස. ඒ අදහස තමයි ඒ කාලේ යස්මන් වික්‍රමසිංහ ෂනෝයිගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරිපත් කරන මුඛයෙන්ම ඒ කාලෙම ඒ අවුරුද්දෙම 1965 ඉන්දුනීසියාවේ හමුදා කුමන්ත්‍රණය ප්‍රශංසා කළා. ඒ ආකෘතිය ලංකාවට හොඳයි කියලා කිව්වා. ඒ හන්ද තමයි වෙන මොන මොන වැරදි තිබුණත් අපි අත්තත් කිය අපි අත්ත කියන්න ඕන රෝණ විජේවීර ඒක දැකලා එතන සිද්ධ වෙච්ච මහා ඝාතන දැකලා ඉන්දුනීසියාවේ ලංකාවෙත් එහෙම වෙයි කියලා මේගොල්ලෝ මේ කියාගෙන කියාගෙන ගිය නිසා කුළුන්දුල් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සන්නද්ධ කරන්න වැරදි වේවා හරි වේවා තීන්දුවක් ගත්තේ ඒකයි. දැන් රනිල් උත්සාහ දරන්නේ ඒ දරුණු ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක නිකන් ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයි. මං ඔබලගේ හිතබිඳින්න උත්සා දරනව නෙමෙයි ලබන අවුරුද්ද ඡන්ද ලබන අවුරුද්ද ඡන්ද කියලා පළාත් පාලන ඡන්දයකට බය මේ පාලකයා පුළුවන් නම් ජනාධිපතිවරණය තියන්නේ නැහැ මට කියන්න එක තැනක එක තැනක ඔය වජිරාභයවර්ධන රනිල් වික්‍රමසිංහ රංගේ බණ්ඩාර කියපු ලබන අවුරුද්ද ඡන්ද අවුරුද්දක් කියලා එක තැනකවත් කියලා නැහැ ඒ වෙනුවට කියලා තියෙන්නේ නිතරගෙන් පත් කරන්න ඕන දෙදස් හතලිස් අට අවුරුදු පණහා අවුරුදු තිය ඔය මුට්ටියදාගෙන යන්න. පුළුවන්නන් චන්දන් නොතිය ඉන්න. ඒ පුංචි දූපතේ කෑලි කෑලි විවිධ බලවතුන්ට සහ පිටරට කොම්පැනිවලට බාරද. උතුර තිරිකුණාමල ඉන්දියාවට දෙනවා තව කෑල්ලක් චීනට දෙනවා තව කෑල්ලක් ඇමරිකාවට දෙනවා මේ මහා විශාල රටක් නම් අපිට හිතාගන්න පුළුවන් ඒත් කමන්නෑ කියලා. මේ පුංචි දූපතේ ඊළඟට දැනටමත් කියලා තියෙන මනුෂ්‍ය නානක්කාර කම්කරුණීති වෙනස් කරනවා කියලා. බොහොම ඉක්මනට. ඒ රනිල්වාදී ධාරාවේ ආර්ථික ඉකනොමික් බ්ලූ ප්‍රින්ට් කියලා තියෙනවා. ඒ මම ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් බිහිලු කරලා කියන්නේ ඉකනොමික් ග්‍රීන් ප්‍රින්ට් එක. ඒකේ තියෙනවා ඉඩම් පනත්තුයි කම්කරුම් පනත්තුයි වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙන් මොනවද ඔය කියන්නේ? හත් එකේ කරල්ලෙන් පස්සේ ගෙනාපු ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ සම්පූර්ණයෙන්ම ආපස්සට පෙරලන්න ඕන කියලා. දිනන්න පුළුවන් නම් මිනිහ ඡන්දේ තියයි නැත්තම් තියන්නේ නැහැ. ඒ හන්දා ඒ ඡන්දේ උදුර ගන්න වෙනවා. උදුර ගන්න වඩාත් සාර්ථක විශාල ගැඹුරු දෙවැනි අරගලයක් කරන්න වෙනවා. ඒ අරගලය මම දකින්නේ 20යි 22 අරගලය සහ 1953 වැඩ කරන ජනතාවගේ ශ්‍රේෂ්ඨ හර්තාලය සහ එකදස් නමතිය හැත්ත හයි ශිෂ්‍ය අරගලය ඒක මමත් සහභාගි වුණා අපි පළවෙනි අවුරුද්ද ඉන්නකොට අපේ සහෝදරෙක් තමයි වීරසූරිය ශිෂ්‍ය පොලිසිය වෙඩිදියල ගම්මේ පෙරදැමි විශ්වවිද්‍යාලේ ඒ අවස්ථා තුන 53 හර්තාලය 76 ශිෂ්‍ය අරගලය ඒක දුම්රිය අරගලයක් බවට පත්වලා මහ වැඩ වර්ජනයක් බවට පත් වුණා සහ 2022 සිවිල් අරගලය ඒ තුනේ ඒ ආකෘති තුනේ මුහුවීම අවශ්‍ය වෙනවා චන්දයක් ගණ්ඩ විතර නෙමෙයි මේ රනිල් IMF එකන රනිල්ගේ ආර්ථික මොඩලයයි IMF මොඩලේ තියෙන වැරදි පැත්තයි එක් අහවෙලා මේ ක්‍රියාත්ම කරන්න හදන දේ මේ දෙකට විරුද්ධව එක්සත් පරමුණකින් මෙහා ඕක නවත්තගන්න බෑ. ප්‍රතිරෝධක එක්සත් පරමුණක් තියෙන්ඩුව. දහස ජනතා සභාවට විශේෂ හැකියාවක් තියෙන්නේ විපක්ෂයේ අනිත් බලවේග සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් ප්‍රධාන වූ බල කඳවුරු දෙකක් සජබේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාජබේ. ඒ දෙගොල්ලන්ටම විශේෂයෙන්ම ජාජබේට ඒක ඒගොල්ලෝ සහෝදර පක්ෂයක්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන ඒකාධිකාරය. පොලිටිකල් මොනොපොලි අපිට විතරක් කරන්න පුළුවන්. වෙන ඔක්කොමලා නරකයි. කිලිටි. ඔක්කෝමල මෙවට සහභාගි වුණ අවුරුදු හැත්ත පාක තිස්ස පව්කාරයෝ. ඒ මතයෙන් ඔවුන්ව ගලෝගණ්ඩ පූර්ණ උත්සාහ දරන්ඩෝ. ඒ උත්සාහ දරන්ඩ පුළුවන් මං පුද්ගලය ගැන කියරන මේ නමුත් මගේ විශ්වාස තියෙන ඒ කතිකාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ඔවුනුත් ගරු කරන පුද්ගලය තමයි ඩල සලාපරම ඩලස්ක දේශපාල ඉතිහාස අපි දන්න. ඩලස්ගේ දේශපාලන ඉතිහාසය දන්නවා. රිපෝට වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය